jangan rebut harta pusaka. Prinsip-prinsip ni semua orang mesti tahu dahulu. Prinsip pertama ialah bahawasanya harta ni milik Allah dan Allah dah beri kita. Okay, Allah dah beri kita bahagian kita. Ha, maka hmm, kali itu ada okay. orang yang nak mempersoalkan faraid. Kenapa uh-huh. ini? Kenapa dia laki abad dua kali bagian perempuan? Tak adil apa lah semua eh. Kenapa? Kenapa? Yeah. Kenapa? Kenapa? Pertama sekali awak lupa prinsip-prinsip yang pertama. Prinsip pertama <laughs> ialah ini harta bukan awak punya. Yang awak nak lupa kenapa? Kenapa awak kasih sepuluh dolar kepada ini? Kenapa 5 dolar kepada ini? Dia orang cakap, eh, your money or my money? <laughs> Why you to ask? Why you hmm. kipu? Right, I want yeah. to give, I give lah. I don't want to give, I don't want to give lah. Who are you? Prinsip hmm. kedua, kalau kalau Allah beri seseorang tu lebih, maknanya tanggungjawab awak lebih. Kalau oh. Allah beri dia sikit, maknanya tanggungjawab dia sikit. Awak tak hmm. boleh cakap hak saya, hak saya. Awak hmm. kena ingat tanggungjawab awak macam mana. Prinsip number three ialah apa? Kita ini bila kita dapat harta pusaka, ini sebenarnya bukan sokot rezeki kita. Hmm. Dia semacam bonus. Jadi bagi orang yang mati-matian nak harta pusaka, ni bukan rezeki hmm. awak ini adalah bonus Allah nak beri eh mengikut kepada hmm. faraid rezeki awak ialah apa awak usahakan dengan tulang kerat awak dan itu lebih hmm. afdol daripada hmm. harta pusaka yang berkulit ini duit ni bukan awak usahakan ini duit adalah si mati arwah tu usahakan tiba-tiba awak nak hmm. ambil hmm. awak tak malu awak tak ada perasaan oh. maruah diri ya berebut-berebut sedangkan itu bukan usaha